नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई हिजोको एपिक्चरको बारेमा प्र्याक्टिकली कुराहरू चाहिँ देखाउनेछु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ मैले कुनै सब्जेक्टलाई लिएँ जस्तै कि मैले यो बुक लिएँ थिङ्क एन्ड ग्रो रिच त्यो चाहिँ मैले यहाँतिर प्लेस गरेँ अब चाहिँ हामीले क्यामेरा पहिला अन गरौँ क्यामेरा पहिला अन गरिसकेपछि हामी फर्स्टमा चाहिँ हामीले एपिक्चरको बारेमा कुरा गर्ने भएकोले यहाँतिर हामीहरू म्यानुअल मोडमा हालिदिउँ म्यानुअल मोडमा हाल्यौँ म्यानुअल मोडमा हालिसकेपछि तपाईँले एउटा यस्तो इन्टरफेस चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एफ भनेको चाहिँ एपेक्चर हो एपेक्चर अहिले फोर पोइन्ट फाइभमा छ र यो भनेको एक्सपोजर मिटर हो यो भनेको सर्टर स्पिड हो हामीहरू यसको बारेमा नि कुरा गर्नेछौँ र यो भनेको चाहिँ आइएसओ हो यो चाहिँ अटो वाइट ब्यालेन्स यो चाहिँ रमा राखेको छु अहिले मैले ब्याट्री भयो सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो एपिक्चरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरौँ सो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मैले एभी र यो माथिको स्क्रोल चाहिँ गरेँ एभी र माथिको स्क्रोल गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो एभी थिचिराख्ने अनि माथिको स्क्रोल त्यो गर्दाखेरि घट्दै गएको छ होइन अब बढाउँछु बढ्दै गएको छ जति बढायो त्यति नै डार्क फोटो आउँछ किन हो त किन हो त भन्दाखेरि होल चाहिँ एकदम सानो हुन्छ तर मैले यो बढाएँ भने बढायो भने होल चाहिँ त्यति नै ठुलो हुन्छ र लाइट पनि त्यति नै धेरै आउँछ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि सटर स्पिडलाई चाहिँ अहिले बढाइन्छौँ सटर स्पिडको बारेमा चाहिँ हामीहरू भन्नेछौँ सो अहिले टु हन्ड्रेड जति हालेँ र यहाँ पिक्चर चाहिँ मैले फोर पोइन्ट फाइभ हालेँ आया सोलाई पनि अलिकति बढाइदिन्छु म इन्डोरमा छु सो अब कुनै अब्जेक्ट जस्तै कि मैले यो कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले फोकस दिएर अनि अरूलाई चाहिँ डिफोकस गर्ने तरिकाले चाहिँ म खिच्नेछु सो मैले चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के भन्दाखेरि यो एक्सपोजर ट्राइङ्गलमा चाहिँ यो जुन चाहिँ एक्सपोजर ट्राइङ्गल छ यो पोइन्ट चाहिँ यो धोरका धोरको चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्ट जिरोमा चाहिँ छिराउनुपर्छ सो हामीले त्यसको लागि सटर स्पिड चाहिँ चेन्ज गर्छु र लाइट बढी भएको छ है सो अलिकति कम गरेँ र यसलाई चाहिँ मैले फोकस दिएर अरूलाई चाहिँ डिफोकस गर्नु छ भने फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई फोकस गरेँ र तपाईँले चाहिँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा नि हालिदिन्छु सो अगाडि चाहिँ एकदम कन्टेन्ट चाहिँ पुरै फोकस भएको छ र यो साइडको पावर अफ थट चाहिँ एकदम डिस्ट्र्याक्ट भएको छ सो एफको भ्यालु घटायो भने चाहिँ ब्लर फोटो आउँछ अथवा पोर्ट्रेट फोटो चाहिँ मजाले आउँछ तर हामीले एफको भ्यालु एफको भ्यालु चाहिँ अब बढाएर हेरौँ है त अब मैले एफको भ्यालु चाहिँ बढाउँदाखेरि चाहिँ पुरै क्लियर आएको छ होइन सो तपाईँले चाहिँ सिम्पल यसरी चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एफको भ्यालु चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकामा राखेर वानदेखि लिएर सिक्सटिनसम्म चाहिँ पुरै ट्राई गर्नुहोस् यदि कन्फ्युजन आयो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् र म तपाईँलाई हेल्प गर्नेछु Baby, you'll get sick of being the